uh, pesquisando o site da Ryanair, uh, eu vi que a tá passagem para Roma estava 89 euros e a passagem aqui para Pisa só 19. Então imagina num grupo de três pessoas quanto você pode economizar. É, é um voo fácil, ah, nós chegamos no aeroporto, pegamos um shuttle até a estação de trem. Na estação de trem você paga só 5 euros para deixar suas malas lá, para ficar o dia inteiro. A gente pegou um ônibus que custa 1,50 euro, estamos aqui vendo a torre e assim que a gente bater todas as fotos que, quiser, que quisermos, a gente vai voltar para a estação e seguir viagem. Os trens aqui na Itália são baratos e um trem daqui até Roma não deve sair mais do que 15 euros, então compensa muito. E você ganha um bônus que é conhecer a Torre de Pisa. E realmente o que tem para fazer aqui é ver a torre, atrás de mim tem os, uh, os outros edifícios da uh, Piazza del Miracole. Mas o que está me surpreendendo é que está bastante cheio aqui. Tudo bem que é verão, mas como vocês podem ver tem bastante gente. Então a visita tem que ser assim mesmo, vir olhar, sair. Uh, quem quiser subir na torre, por incrível que pareça, a fila não está tão enorme, tem uma bilheteria e são 196 degraus. pior. Estou aqui na Itália com meus bons drinks. Xixa está numa pior porra. Since day one. Something's been missing, I know it's time To transition to a new kind of way And let the passion come out I'm a dreamer, dreamer Time slows down When I am singing my, my heart's true song Comes when I'm dreaming, I know what it takes I need my soul to scream out I'm a dreamer, dreamer I need to choose, need to decide Time to stand up, jump to the other side One way to go, I won't know until I try já tá meio comido, mas você que eu queria comer lá. Tem que segurar, porque essa casquinha é crocante. E daí uh, misturar o doce, que é um creme de ricota, esse aqui com chocolate. E deve ter algum licor de laranja. Hum. Agora eu tô aqui. enorme. Eu acho. O meu preferido é o branco. dreamer, dreamer I need to choose, need to decide Time to stand up, jump to the other side One way to go, I won't know until I try Eu queria deixar aqui uma dica legal para você economizar no transporte de trem em Cinque Terre, que é bastante caro. Uh, provavelmente você vai chegar em Monterosso e você vai ver que tem um cartão chamado Cinque Terre Card vendido na estação. Uh, tem dois valores, um é 7,50, mas ele não inclui os trens, é só para quem vai fazer as caminhadas. E o segundo, que custa 16,50, esse sim dá direito a um dia de trem uh, conectando as cinco cidades de, de, de Cinque Terre. Ah, se você for passar o seu dia inteirinho lá e você for uh, quiser flexibilidade, quiser liberdade de não ter que ficar se preocupando com o tempo, Uh, indo de uma cidade a outra, se você quiser fazer as trilhas. Então vale muito a pena você comprar esse cartão de R$16,50 agora. Se você, como nós fizemos, for dividir sua visita em dois dias, fica pesado você comprar uh, um, um, cartão de R$16,50 no di num dia para usar uma tarde, por exemplo, e um outro no dia seguinte. E o que ninguém fala, e a gente acabou descobrindo depois que a gente já tinha feito a besteira, um, ah, é que se você estiver em Monterrosso, por exemplo, e você comprar um ingresso simples de trem uh, de Monterrosso para qualquer uma das cidades, você vai pagar 4 euros. Então, o ingresso da, de Monterrosso, que é a cidade 1, para a cidade 2 vai ser 4 euros. E da cidade 1 para a cidade 5, que é Rio Maggiore, também é 4 euros. E quando você pega o seu ingresso é, impresso, você vai ver que é, ele te dá direito a 4 horas de transporte no sentido único. Então, esse é o pulo do gato. Você compra o seu ingresso em Monterrosso, você pode ir até Vernazza, fazer uma visita, subir no trem de novo ir direto para Rio Maggiore se o, as suas quatro horas já estiver chegando uh, perto, ou você pode ainda passar em Manarola, fazer uma visita rápido e ir até Rio Maggiore. Em Rio Maggiore você faz a sua visita, uh, compra um segundo ingresso, valida no caminho de volta e daí você para em Cornilha no caminho de volta para Rosso Então, ao invés de você gastar 16,50 você gastou 8 euros. Então, se você, se você tiver só uma manhã ou só uma tarde, você ainda pode usar esse truque e ao invés de gastar 16,50 euros, você vai gastar só 8.